gue tuh bukan ceweknya Allah ngapain pacaran sama Allah bukan pacarnya Allah hmm. mendingan Allah urusin kegiatan Allah ngapain jadi pacar gue Allah mendingan ke awang pergi dari keluar rumah ini Allah gue end channel kamu. Karena kamu sekarang harus pergi. Sekarang Allah pergi dari sini. Tipu semua. Jadi gue punya nisa menjadi doa, bukannya punya kakak tau. akan mau aku. Kalau enggak, kamu akan ditipu. Tahu? Wajibin gantung di atas. Nanti kalau kalian digantung di atas, makanan pakai paku yang banyak, makanan kamu Gue bosen sama lo. Ngapain ke situ? dasar orang gila. Dah. dasar orang gila emang. Lo, gue N. Lo, gue N.